Yes, what's new mtazamaji wa Stein TV. Asante sana kwa yeye ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Stein TV, lakini hali kadhalika kwenye mitandao yetu ya kijamii kama kule Instagram ya Stein TV underscore tz, Facebook ya Stein TV na kule TikTok ya Stein TV. Nipo hapa tena siku nyingine kwa ajili ya kukuletea yale yaliyojiri mitandaoni, ikiwa siku ya leo tunakusanya na kuyapitia yale ya muhimu ambayo unapaswa kuyajua nami nakusogezea hapa Mr. Ego, au sio? Sasa leo stori ya kwanza ambayo tunaanza nayo ni, kumu, ni kumhusu msanii Harmonize ambapo kupitia sehemu ya Insta story yake ameshare kitu ambacho kimeleta komenti nyingi sana kwa watu, nacho si kitu kingine bali ni tatu ya Kajala pamoja na mtoto wake Paula ambayo aliichora mguuni. Ikumbukwe tu way back Harmonize alikuwa kwenye mahusiano na Kajala, lakini wa, wawili hao wakafika mbali zaidi, wakapendana na huenda kila mtu aliamini penzi lao litaendelea kufika mbali mbali zaidi lakini pia haikuishia hapo tukaona ngoma nyingi zikiimbwa kwa ajili ya kajala harmonize alitunga ngoma kama yani taubeba video vixen ndani pale akahusika kajala tukaona renji zikishushwa na vitu vingi zaidi Hayo yote yalitokea wakati Harmonize na Kajala wakiwa kwenye mahusiano. Sasa baada ya kwenda viral sana, likaja swala la tatu ambapo Kajala na ni Harmonize akachola tatu yenye picha ya Kajala pamoja na mtoto wake Paula sehemu ya mguu wake. Bana we, mambo si mambo bwana, wawili hao wakatengana. Sasa what next? Harmonize ameona isiwe shida pale sehemu ambapo alichola tatu ya picha ya Kajala pamoja na Paula ameifuta bana, na hapo hapo amebandika mlima Kilimanjaro eh? Una maoni gani kuhusiana na hilo Eh, msanii bana, ama wewe mwenyewe unaweza ukamchora mpenzi wako tatu ama huwezi kufanya hivyo? Pia hii unaweza ukashiriki nasi hapo kwenye comment. Sasa baada ya kuchora tatu hiyo ya mlima Kilimanjaro akaweka kwenye insta story yake akaandika tu the pride of tanzania kwamba hiyo ndo fahari ya tanzania watu wengi wamemsema sana kwamba hicho kitu cha kuchola mlima kilimanjaro amekitengeneza tu basi iwe sababu kwamba mzalendo lakini sababu ya kufanya hivyo ni kwa ajili ya kuficha ile sura ya mtoto wa Kajala yani Paula pamoja na mama yake ambao alikuwa amewachola hapo. Harmonize ameendelea kuwa moja kati ya wasanii huenda ambao wanapitia tough situation sana kwenye mahusiano ambapo tuliona way back before alikuwa na uopa, lakini pia mahusiano yao hayakuisha vizuri. Akaja kuwa na Sala, mahusiano yao yalimsaidia kwa kiasi fulani masuala ya kiuchumi, lakini pia huenda hiyo ndo hatua ilimpelekea mpaka yeye kumove on kutoka kwenye record lebo yake iliyokuwa ikimsimamia toka mwanzo ya WCB, akaenda kuanzisha lebo yake ya Konde Gang. Alipotoka WCB kwenda Konde Gang, kwa bahati mbaya napo hakuweza kudumu na Sala, mwisho wa siku wakatengana kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo alikuwa akivimiliki ambavyo ilisemekana alisapotiwa na Sala ikiwemo Zoom Production ambayo ilikuja kubadilishwa baadaye na kuwa Zoom Extra ambayo ikawa chini ya Diamond Platinums. ikisemekana kwamba ilichukuliwa kama sehemu ya malipo ya fidia ya kile kiasi ambacho alikuwa akidaiwa kwa ajili ya kuvunja mkataba na WCB. Ukiachana na stori hiyo, unaweza ukatoa maoni yako pia. Huyo huyo Harmonize leo pia ametuandaa kwamba bana single again movie sasa ipo tayari yani ile filamu ambayo alisema atatengeza short film kwa ajili ya ngoma yake ya single again before alituambia kwamba ataachia ngoma lakini si yani video kwa ajili ya audio ya single again ambayo ngoma ilienda viral sana ilifanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii challenge mbalimbali zikashiriki watu kutoka nchi mbalimbali lakini akasema hatofanya video peke yake ya ngoma lakini pia kutakuwa kuna filamu fupi ambayo inaelezea huo mkasa kwa nini alikuwa single na kitu gani kilitokea tupo tayari kwa ajili ya kupokea hicho tumejiandaa kwa ajili ya kuona kazi mpya kutoka kwa harmonize msanii ambaye haishiwi na matukio kila kukicha shiriki nasi kwenye uwanja wa comment hapo. Mimi ni Meki Mchane, nyuma ya kamera yupo ndugu yangu director Isam. Oye oh yeah.